السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أحب أعلن لكم عن موضوع أنا جدا فرحان فيه وأتمنى أن آه، ينال بإعجابكم وأن تشاركون فيه آه، بأكثر عدد ممكن الموضوع هو إن شاء الله إطلاق أول مسابقة زراعة فلفلة ال Carolina Reaper. طبعا اللي ما يعرف فلفلة ال Carolina Reaper فلفلة ال Carolina Reaper هي حاليا آه، الفلفله او نوع الفلفل الاكثر حراره في العالم حسب موسوعه جينيس معدل الحراره يوصل الى ما يعني تقريبا المعدل مليون و600 الف وحده حراريه ولكن اعلى آه، فلفله قاسوها تعدت المليونين وحدة حرارية فهي في الفلد جدا حارة ولكن تمتاز بنكهة مميزة أيضا راح إن شاء الله تكون في مسابقة في البحرين مملكة البحرين إن شاء الله بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين والمسابقة راح تكون إن شاء الله في آه، منطقة آه، هورة عالي اللي هي آه، بالقرب من سوق المزارعين راح يكون في فئات مختلفة وراح أتكلم إن شاء الله عن الفئات الجاية ولكن راح يكون التركيز على زراعه هذا النوع من الفلفل اعتذر من الكل مقدما لكن المسابقه راح تكون محدوده للمقيمين في مملكه البحرين بغض النظر عن الجنسيه آه الشيء الثاني آه المسابقه مفتوحه من عمر 14 فما فوق فمن عمر 14 فما فوق ممكن يشاركون راح ان شاء الله مستقبليا انزل فيديو ثاني وراح يكون في رابط حق استماره التسجيل حق الحابين يشاركون في المسابقه بعد ما الاستماره وتقديمها ان شاء الله راح نوفر لكم احنا البذور راح نوفرها لكم حق بذور الكارولاينا ريبر فهذه بذور جدا مميزه آه، ما اعتقد موجوده في في البحرين فهذه راح تكون آه، يعني فرصه للهواة والمزارعين ان نزرع آه، فلفله مميزه المسابقه مفتوحه للكل الهواة المحترفين المزارعين التجاريين مفتوحه للكل اي واحد حاب يشارك ممكن يشارك طيب بالنسبه حق الفئات اللي ذكرتها في ثلاث فئات الفئه الاولى هي آه، زراعه اكبر نبته ممكن اكبر نبته ممكن من الكارولاينا ريبر من البذور اللي راح نوفرها لكم ولكن في اصيص ما يتحد ما يتعدى حجمه 15 لتر الحجم النهائي للأصيص ما يتعدى 15 لتر فنحرص أن يكون الأصيص حجمه صح ونلتزم بهذه الشروط فهذه آه، الفئة الأولى أكبر نبتة ممكن فراح تقاس من ناحية طول وعرض وصحة النبتة نفسها الفئة الثانية اللي هي أكبر محصول من نبتة واحدة آه، طبعا آه، راح نحصد الفلفل الاحمر الناضج اللي على النبته خلال المسابقه ففي ايام المسابقه راح يكون في لجنه تحكيم وهي راح تحصد وتعد وتسجل النتيجه فراح نحصد فقط الفلفل الاحمر الناضج من النبته الفلفل الاخضر ممكن انها تكون له حسبه ثانيه ولكن الثمر اللي راح يحتسب اللي هو اللي على النبته ويكون احمر وناضج ف ما يصير ان احنا نجيب ثمر ونقول ان هاي كان على النبته لا اللي على النبته فقط راح يحتسب من ناحيه الفئه الثانيه من المسابقه ما في قيود على حجم الاصيص من ناحيه الفئه الثانيه ما في اي قيود على حجم الاصيص ممكن نستخدم اي اصيص نبغي باي حجم ولكن لازم نحط في بالنا ان هذا الاصيص لازم نشيله ونجيبه مكان المسابقه فهاي بس خلوها في بالكم ما نروح نحط اصيص بحجمه جدا كبير ما عندنا احد يساعدنا فيه فهاي لازم نحاسب لها الفئه الثالثه اللي هي اكبر ثمره فراح آه، طبعا لازم تقطف من النبته نفسها آه، فراح تقاس وتنوزن ويكون في فائز آه، في هذه الفئه كل الفئات راح يكون في مركز اول ثاني وثالث فكل فئه ممكن يكون في ثلاث فائزين ان شاء الله مثل ما ذكرت ما ممكن المشارك يدخل الا نبته واحده في كل فئه يعني ما يصير انا ادخل ثلاث نبتات في كل فئه كل مشارك له نبته واحده في كل فئه ممكن يشارك في فئه واحده او ممكن يشارك في كل ثلاث فئات ولكن نبته واحده لكل فئات يعني كل شخص ممكن يدخل حد اقصى ثلاث فئات اللي شارك في الفئه الاولى النبته اللي دخلها في الفئه الاولى اللي هي اكبر نبته في 15 آه، لتر ممكن تدخل في الفئة الثالثة أو نفس الشيء النبتة اللي في الفئة الثانية اللي هي آه، أكبر محصول لأن ما في حد على الحجم الأصيص ممكن أيضا يشارك من ناحية الثمر فعلى الأقل كل واحد يقدر يشارك في فئتين إذا بنبتة واحدة فالفئة الأولى والثالثة اللي هي أكبر نبتة في 15 أصيص وأكبر ثمر أو أكبر محصول وأكبر ثمر فعندنا مجال حق آه، فئتين لكل نبته طبعا احنا ما بندخل الا نبته كل فئه فممكن قصدي ان النبته نفسها تكون في فئتين فراح يكون في رابط عندكم فوق للتصويت اذا كنتم مهتمين ان تشاركون في هذه المسابقه مجرد ان ناخذ فكره او عدد على على المشاركين ان شاء الله مستقبليا آه، فارجوكم تفاعلوا مع التصويت اللي راح يطلع عندكم فوق صوتوا لان على اساسه راح تكون كميه البذور موجوده وممكن تنفذ الكميه ونعتذر من البعض آه، وقت التسجيل فوقت التسجيل راح يكون قريب ان شاء الله كل مشترك او كل راغب في التسجيل ان شاء الله لما يملي استماره التسجيل وتكون بشكل سليم وتقبل اوراقه راح يحصل على خمس بذور آه، للفلفله هذه لفلفلة الكارولاينا ريبر ففي مجال للاخطاء في مجال لهذه فاحنا ما حصرناها بشكل جدا ضيق ان الشخص يحصل بس في آه، بذره او بذرتين او ثلاث فخمس بذور آه، يعني في راح يكون في عندكم نباتات احتياط خلينا نقول على اساس تقدرون تشوفون اي هو فيها الاقوى اي هو فيها الحجم نمو بدايات تثمير ممكن تقيسون وبعدين تقدرون تحددون اي واحده منهم تبغون تشاركون فيها فانصح ان تتفاعلون مع هذا الفيديو وتنشرونه الى اصدقائكم واللي مهتمين وحابين يشاركون وان شاء الله آه، نشوفكم في المسابقه مستقبليا واتمنى ان الهواة بالذات يشاركون لان هذه فرصه لكم ان تزرعون شيء جدا مميز مرغوب في السوق وما تحصون بذوره في البحرين. وطريقه ان الهواة والمزارعين يبتدون يتفاعلون مع بعض ويكون في شوي تواصل واخذ وعطاء وتبادل افكار ونقاشات. فهذه فرصة جدا مميزة وقبل لا أختم الفيديو أحب أشكر مرة ثانية المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أولا لتقبلهم الفكرة للتعاون والدعم والتشجيع على الفكرة وتبنيهم للموضوع بشكل جدا إيجابي ف ما راح اقول ان اتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو لان ما شرحت شيء ولكن اتمنى ان عجبتكم الفكره واتمنى ان تشاركون نشروا الفيديو رجاء حق اصدقائكم صوتوا باهتمامكم ان تبغون برغبتكم ان تبغون تشتركون وان شاء الله اشوفكم في المسابقه واتمنى للكل التوفيق في امان الله